assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh alloh taologa hamdu sanolar payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallamga durudi salovatu salomlar bo'lsin sizlarni ibodat uchun bosib kelayotgan qadamlaringizga alloh taoloni ajru azimlari mukofotlari bo'lsin قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهرا إلى الصلاة إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر hajjil muhrimi rasuli akram sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki kim uyidan tahorat olgan holda farz qilingan namozni ado etish uchun masjidga chiqadigan bo'lsa uni ajri savobi xuddi ehromdagi hojini haj ibodatini bajarayotgan hojini ajri savobi kabidir dedilar qarang mana shunday bir ulug' savobga ega bo'lgan holatda ibodat uchun bosib kelyapmiz qadamlarimizni shu bilan birgalikda endi namozlarimizni to'la to'kis ado etishligimiz kerak bo'larkan qarang mana ko'pchilik so'ragan edi kursida mana bu o'tirgan kursimizda namoz o'qish borasida savol berilgan edi bu bir qancha kunlar oldin bir qancha yillar oldin ham savol berilgan ho'p biz bu borada o'rganish harakatida bo'lib o'rganilmoqchi bo'lib yurardiku mana shu kursilar chiqdi ya'ni kursini deb oldida to'saydigani bilan sajda qilsa bo'ladiganlari bilan chiqarildi kursilar shu kursilarda namoz o'qish borasida yana savollar bo'ldi bu o'zbekiston musulmonlar diniy idorasi tomonidan bunga to'la to'kis holatda javob berildi mana shuni bir yetkazib qo'yamiz sababi biz qilayotgan ishlar shariatimizga muvofiq ishlarmi ibodatimizga zarar yo'qmi buni bir o'rganib qo'yamiz shu borada mana kursida namoz o'qishlik haqida hukmlari qanday bo'ladi desa bir inson savol beryapti qarang bir inson savol beryapti shu savolga sababidan kursida namoz o'qishda to'la to'kis javob berilgan hop o'zi bilamizki namozni farzlaridan bittasi qiyom ya'ni tikka turish tikka turish bu qiyom farz namozda farz amal topilmasa namoz namoz bo'lmaydi buni bilamiz endi shu borada qarangki savolni endi o'qib o'tirishni hojat yo'q ma'nosini tushunib bo'ldik kursida o'tirish haqida ekan savol javob beryaptilarki namozda tik turish farz hisoblanadi uzursiz farzni tark qilish bilan namoz durust bo'lmaydi uzr beuzurmi beuzur bo'lsa bu bo'lmaydi sababi yurib kelyapmizu tika turib kelib o'tirib o'qisak bo'lmas ekan qarang o'tirib o'qisak bo'lmas ekan sababi yurishga qodir ekanmiz tika turib kelyapmiz o'shaning uchun kelib stolga o'tirib o'qishligimiz nojoiz ekan bu bo'lmas ekan fiqhiy kitoblarimizda bemor kishini namozi haqida tartib qoidalar batafsil bayon qilingan jumladan fatvoyi tatarxoniya kitobida shunday deyilgan وإن عجز عن القيام وقدر على القعود فإنه يصلي المكتوبة قاعدا بركوع وسجود ya'ni kishi tik turishga qodir bo'lmay o'tirishga qodir bo'lsa farz namozlarni o'tirgan holda ruku va sajda qilib o'qiydi bundan boshqa surat o'qish joiz emas stolga o'tirsin demayapti o'tirib o'qisin yerga deyapti tikka turishga qodir bo'lmasa o'tirishga qodir o'tirishga qodir bu holatda farz namozlarni o'tirgan holatda ruku sajda bilan qilar ekan o'tirgan holatda ham ruku qilsa bo'ladi sal egadi boshini sajdada ko'proq egadi ana o'sha holatda bo'ladi deyaptilar qarang mashhur va mo'tabar fiqhiy kitoblarimizdan muxtasar viqoyada shunday deyilgan deydi qarang وإن تعذر القيام لمرض حدث قبل الصلاة أو فيها صلى قاعدا ويركع ويسجد وإن تعذر مع القيام أو ماء برأسه قائدا إن قدر وجعل سجوده سجوده أخفض من ركوعه namozidan oldin yoki uni asnosida paydo bo'lgan bemorlik sabab kishi tik turib namoz o'qish uzrli bo'lib qolsa namozdan oldin namozga kelyapti shu holat bo'lib qoldi yoki undan oldin bor edi shu kasalligi o'tirgan holda ruku va sajda qilib namoz o'qiydi o'tirgan holatda ruku va sajda qilib o'qiydi ruku va sajda hamda tik turish uzrli bo'lsa o'tirgan holatida o'tirgan holatida boshi bilan imo ishora qilib namoz o'qiydi o'tirgan holatda hozir aytgan gapimizdek o'tirgan holatda boshi bilan imo ishora qilib o'qiydi sajdasini rukusidan pastroq qiladi deyaptilar qarang sajdasini rukusidan pastroq qiladi yana aytyaptilarki tik turishga qodir kishi namozga kirish takbirini tik turib aytmasa mana yurib kelyapmiz tik turishga qodirmiz ana o'sha takbirni tik turib aytmasa namozi durust bo'lmaydi bu haqida badoiy sanoiy kitobida shunday deyilgan شرط صحة التكبير أن يوجد في حالة القيام في حق القدر على القيام سواء كان إماما أو منفردا أو مقتديا hatta lav qoidan qoma la yasiru tik turishga qodir bo'lgan imom uchun ham xoh imom bo'lsin xoh orqada ergashgan inson bo'lsin aytyaptiki tik turishga qodir bo'lgan imom uchun ham yolg'iz namoz o'qiyotgan odam uchun ham iqtido qilgan odam uchun ham namozga kirish takbirini aytishni sharti tik turgan holatda takbir aytishdir tik turgan holatda takbir aytishdir tik turishga qodir odam o'tirgan holatda takbir aytib keyin tursa namozga kirgan hisoblanmaydi o'tirib turib mana ko'proq nimada bo'ladi taroveh namozlarida oyog'i og'rib ketib qolsa o'tirib olib turib haligi orada tika turib yuboradi o'sha holatni gapiryaptilarki agar o'tirgan holatda ollohu akbar deb boshlagan bo'lsa keyin bir rakat o'qib bo'lgandan keyin turib ketsa bu namoz kirgan hisoblanmaydi deyapti namozga chunki farzi tikka turib qiyomda nima allohu akbar deyishlik edi deyaptida qarang ana o'shanday bo'lishi kerak ekan imom ruku sajda yoki qa'dada bo'lsa namozga yangi qo'shilayotgan odam takbirni tik turib aytib keyin qo'shiladi mana imom boshlab qoladi orqada tahoratdagilarcha kechroq kelib qoladi kechroq kelganlar imom rukuda bo'lsa engashib turib allohu akbar demasligi kerak ekanda rukuga yetib olay deb turib aytmaslik tikka turib allohu akbar desinda mayli sano ham qolaversin muhimi farz topildi allohu akbar dedi qo'shildi rukuga qo'shilib olsin yoki sajdaga shu holatda nima bo'lsa ham tikka turib takbir bilan kirishi kerak ekan qanday holatda imom turgan bo'lsa ham qo'shilayotgan odam tikka turgan holatda ollohu akbar deb qo'shilmoqligi kerak ekan qarang imom sajdada yoki qa'dadaligida unga ixtido qilgan odam o'tirib olgandan keyin takbir aytsa namozga kirish kirgan bo'lmaydi endi imom o'tirgan ekan u ham o'tirib olib turib allohu akbar dedida u namozga kirgan bo'lmaydi chunki u qiyomga qodir edi chunki tika turishlikka qodir edi bu inson deydilar qarang bu haqida alloma muhammad amin ibn obidin shunday deganlar qarang va in qadara ala ba'dil qiyami muttakian ala asan الخائف قام لزوما بقدر ما يقدر ولو قدر آيات أو تكبير على المذهب يعني aytyaptilarki hassa yoki devorga suyanib bo'lsa ham tik turishga qodir bo'lgan kishi imkon boricha tik turib namoz o'qishi lozimdir deydi qarang hassasini ushlab olsa tikka turaveradi yoki devorga bunday yonboshini qilib suyanib olsa tikka turaveradi bu odam ana o'shanday holatda namoz o'qishi lozimdir garchi bir oyat yoki takbir tahrimani aytish miqdoricha bo'lsa ham allohu akbar takbir tahrimani aytishlikka qodir bo'lishlikka kuchi yetsa ham tika turib o'sha odam qiyomda allohu akbar desin deyapti tika turib allohu akbar desin deyapti keyin o'tirib olaveradi qarang hassada zo'rg'a kelgan hassasiz namoz o'qiy olmaydi hassani qo'yib yuborsa yiqiladi bu odam ana shu bitta takbirchalik quvvati yetadi o'sha tik turib ollohu akbar deyishga demak tikka turgan holatda ollohu akbar desin keyin o'tirib olaversin deyapti keyin o'tirib olaversin deyapti qarang roddul muxtor kitobida ushbu gaplar keltirilgan deydi qarang demak biz o'rgandikki hozir mana shu gaplardan demak kursiga o'tirib o'qishlik joiz emas ekan takbirda qiyom bilan oyog'i og'riyaptimi haqiqatdan ham oyog'i og'riyotgan bo'lsa qiyomda allohu akbar desin imom ruku sajda qilganda o'sha birga ketib o'tirib olsin yoki qiyomda allohu akbar deb o'tirib olaversin o'sha holat mana shu kursilar paydo bo'lgandan keyin bu savol paydo bo'lgan sababi o'sha kursilarni oldida bunday sajda qiladigan joylargacha bor edi bu narsalar bundan keyin mana shu savollar paydo bo'lgandan keyin bu savollarga javob berildi to'la to'kis holatda bu ham bor edi endi biz e, bilmas ekanmiz mana bilib oldik hozir o'rganib oldik demak shariatimizga ko'ra yerga o'tirishga qodir bo'la e, turib kursida o'tirib namoz o'qishga ruxsat berilmagan agar kishi biror uzr tufayli tik turib yoki yerga o'tirgan holatda namoz o'qishga qodir bo'lmasayu kursiga o'tirib namoz o'qishga qodir bo'lsa shundagina kursiga o'tirib namoz o'qish joizdir deydilar qarang u qanday holatda desa masalan jarrohlik amaliyotidan so'ng faqatgina kursida o'tirib o'qish qulay bo'lsa ana shunda majburiy holatdagina bunga ijozat beriladi deyaptilar qarang mana shunday majburiy holat bundan boshqa holatda yerga o'tirib olsin ekan yerga o'tirib o'qisin ekan shunda ham kursiga o'tirishga ehtiyoji bor uzrli namozxonlar namoz arkonlarini to'la to'kis ado etolmayotganligidan hijolat chekib oldingi saflarga emas boshqa namozxonlarga halal bermasdan orqa va chekkaroq joylarda tanlashi ayni islomiy odoblardan sababi kursiga o'tirsa oldigacha ketib qolar ekan orqaga qilsa orqadagi namozxonni sajda qiladigan joyini to'sib qo'yar ekan shuning uchun safdan chiqib ketib qolar ekan o'shaning uchun deydi e, kursiga o'tirgan odam chekka chekkaroqqa o'tirishi kerak deydi saflarni chekkasiga borib olsa yana ham yaxshi bo'ladi deydi qarang bu ham bir odob deydilar qarang alloh taolo aytadiki ha qur'oni karimda ollohni eslanglar tik turgan hollaringda o'tirgan hollaringda yotgan hollaringda deydi namozga ham ruxsat beriladi o'tirib o'qishlikka ham tikka turgan holatda ham yotib o'qishlikka ham namozga ruxsat bor va faqat stolga emas ekan o'tirib oyog'imizni uzatib hatto deydi umuman o'tirishga ham qodir bo'lmagan odam qiblaga oyog'ini uzatib yuzini qiblaga qilib ko'tarib bolish qilib qo'yadida nima qiladi imo ishora bilan o'qiveradi namoz lekin namoz tark qilinmaydi o'shanday kasal ekanman endi namozimni o'qimasam bo'laveradi deyilmaydi besh vaqt namoz hammaga farz faqat uzr ayollarda bo'ladi xolos erkaklarda bo'lmaydi uzr